Sos Son todos unos pajeros Siempre tocando escalas Con novenas alteradas A sus tíos Además de ser muy feo Os lo tomáis muy en serio Toques demasiado deprisa No será

No es ninguna duda, la cosa está moribunda, pasaros al pop. No tengáis ninguna duda, la cosa está moribunda, pasaros al pop. No tengáis ninguna duda, la cosa está moribunda, pasaros al reggaetón. Ay niña, me quedé. A en fa, ningún reggaetón será tocado en este escenario.